Baru sambil bersolat, tidak untuk terima kasih kepada para muda Ya, terima kasih. Terima kasih.

dilanjutkan acara ada doa bersama nanti berlaku kepada para